Uh. Wow! Yeah! Woohoo! Woo! Woohoo! Wow! Yahoo! Yahoo! Woo! Woo! Woo! Woohoo! Yeah! Woo! Yeah! わほほやほほやほわほほやほやわ Yahoo! Yahoo! Yahoo! Woo! Woo! Yeah! Wah! Yeah! Yeah! Woohoo! Wah! Yeah! Wah! Woo! Yeah! Yeah! Woo! Wah! Yeah.